様うまそうな一物を抱えているな俺はお前に出せる代物ではない帰りはやめておけ結構では ラボ2アクション

シストも死せず覚悟はいいかおとなしくしろラボ